Olá meus queridos do canal do Cícero Ferreira, visitantes que vêm ao é, canal também, sejam bem-vindos. Mais uma vez estou na cidade de São Bartolomeu de Minas. Estamos aqui dando uma passeada e olha só que coisa mais linda ali, ó uma represinha para pescar. Muito agradável. Eu vi os peixes que os rapazes pegou. São peixes grandes, viu? Tem essa represa aqui. E tem uma outra represa lá embaixo, ó. Eu vi umas carpas que eles pegaram aqui antes de ontem, quando eu cheguei. Deu gosto de ver. E para ajudar, olha que coisa mais linda. E o cheiro tá aqui, ó é de paineira. Eu plantei na minha chácara um, mas o dia que ele tiver nesse porte eu não estarei mais na terra, porque olha só a grossura. Era uma, uma hospedeira maravilhosa, né gente? Pezinho de café para variar. E lá no fundo a mata aquela mata que eu comentei já, que eles preservam há mais de 100 anos. Ali é um pedaço dela. Uma biquinha de água para deixar a água sempre aerada, né? A biquinha lá. Dá gosto. A gente fica aqui, a paz é muito grande. Thank you. na área de, onde ele mora, né? Está aqui na área, então vou mostrar aqui mesmo. Que não dá para mexer porque eu deixo aqui, é o lugarzinho dela. Essa é a chamada mandaçaia. E não para, gente. É impressionante como ela não para. E sai, chega. Agora eu cheguei aqui agora na frente, estou atrapalhando um pouco, né? Elas vêm ali na, na, na ponta e saem, porque eu estou atrapalhando, mas olha lá. Ela vem e volta. Ah, saiu. Tem essa e ali na frente tem outra. Como todo quintal e sítio, as bênçãos são isso aqui, ó. Tá vendo? A gente gosta demais, né? A galinha saiu para fora e está tentando voltar. Deixa eu subir aqui. A outra manda sair aqui, ó. E não para, sai uma, chega a outra, sai uma, chega a outra. Olha que beleza. tem uma que sempre fica na porta, né? Ela na porta lá, ela vem, aponta a cabecinha. Interessante. ali, ó. Essa orquídea que é... Oi! Oi, Preta! Mais uma aqui. Deixa eu ver o que a Madalena tá querendo comigo, gente. Espera aí. Que gracinha. Quietinho, no mínimo esperando aparecer algum inseto para ele comer, né? perdi. Ah, essa eu perdi. Olha lá a vida. Que judiação. Não dá pra trabalhar. Não, bem assim, desde que nasceu. Ele gosta, né? Ele é engraçado. O cachorro fica pirraçando, né? Ele, ele, é, ele é disso, né, velho? Ele é um cachorro pra isso, né? Cadê o neguinho? Oi? Eu bebi na água da chuva. Filmar essa orquídea aqui que eu não filmei ela. Ela é linda. Ei lá. Com essa qualidade eu não sei. Linda mesmo, né? É. Deu no lugar que ela gosta, tá bem úmido aqui, ó.